how we meant Didn't need a second guess It's funny how life can get It takes a smile right off your face Cause the times can get tough, it feels like it's pulling you under And I can see that you struggle just turn on the radio, I will be there in stereo Honey, play it and play it on I can be the sad song when everything is going focus when everything is going wrong mm, We can do whatever you like Even on your darkest days Even at those lonely nights Cause whenever you need me, I promise I'll be there quickly You take those worries and leave them Just turn on the radio, I will be there in stereo Honey, and on Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais uma vlog Bom rapaziada, estamos no segundo evento de drift aqui É a segunda vez aqui que eu venho nesse evento Na verdade a terceira, o primeiro foi só, só para ver os carros mesmo. E é isso aí, rapaziada. Eu vou fazer uns tags aqui pra e Trouxe a minha Canon também. Vou fazer uma filmagem da hora. É isso aí. Tamo junto. Segue os tags. Fui. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need we're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness rapaziada, não consegui gravar muito lá na, na Speed, rapaziada, falando assim, porque é muito barulho, tá ligado? Eu não conseguia gravar eu falando. Toda vez que eu não levantava a câmera, tinha um carro, carro derrapando lá, mano. Mano, rapaziada, esse negócio de drift aí, mano, eu gosto muito, tá ligado? Eu sempre gostei. Daí comecei a ver um cara, tipo, um youtuber, que ele falava sobre carro e comecei a gostar sobre, sobre carro, tá ligado? E também eu sempre gostei por causa do Velozes Furiosos 4, 4, que é Desafio em Tóquio. É muito irado, eu recomendo vocês. Tem na, tem na Prime Video, quem quiser ver. Eu acho que tem na Netflix, não sei, não, se eu não me engano, acho que não. Eu vi uma vez só e eu acho que ele já tiraram. Mas é muito bom esse filme, ele fala muito sobre drift e lealdade e amizade, tá? É muito bom esse e também eu sempre gostei muito de jogar, tá ligado? Como não tem carro pra pilotar, eu meio que é, passo a vontade no drift no, no, no jogo. O Tequil, o famoso Tequil, gosta bastante, então eu sempre jogo um pouquinho uma hora ou outra dia eu jogo pra mim passar a vontade de dirigir carro. Eu até quis colocar um, comprar um volante, tá ligado? Aquele volante bota na mesa e você vai dirigindo pra jogar num videogame. É muito caro e eu não consegui comprar, tá ligado? Wondering how to make a play all night your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league And your body was so magnetic, before I knew it, we talked somebody like me. E eu gravei um pouco de noite, tentei gravar um pouco de noite, mas a minha câmera, rapaziada, ela não... Minha, a lente da minha... Na verdade, não minha câmera, a lente da minha câmera, ela não consegue gravar de noite. Tomei um pouquinho, toda vez que carro botava o farol de frente pra minha câmera, tipo, tava ruim, tá ligado? tive que filmar lá do outro lado do... Aqui bancada, porque pra de costa, assim, tá ligado? Pra tentar filmar de costa. Mas do mesmo jeito ficou meio que embaçado, assim, toda vez. E a luz entrava dentro da câmera, ela passava. Mas eu tentei fazer algumas filmagens ali. O primeiro dia eu fui dois dias ali no evento. Foi das três da... primeiro dia foi das três até as nove. E o segundo foi das dez horas da manhã, no caso. O evento começava às dez horas, mas eu fui das das três horas da tarde até as 9 horas. Mas foi muito irado, mano. Já é o segundo evento, como eu falei ali no, no início do, do Dead Não, terceiro, porque o primeiro foi basicamente só, só os carros ali e a rapaziada brincando. E o segundo foi o evento mesmo de drift. E, mano, foi muito irado porque eu conheci o João Barion, que é um dos maiores pilotos do Brasil. E também conheci um, um japonês ali que trouxe o Brasil trouxe o drift tipo, pro Brasil, tá ligado? É muito irado, mano. Ele é brasileiro, mas. Quer dizer, ele morou no Japão, e mas só que ele é brasileiro, tá ligado? Então ele meio que trouxe o drift tipo, pra cá. Muito irado, mano. Conhecer ele. Tirei umas fotos com ele também, tá lá no meu Instagram, que deve ver depois. E com o João Marion já tirei uma foto com ele, mas eu não postei no Instagram, porque como eu já tinha postado, eu não vou postar duas vezes, Aí vai ficar meio estranho. Né? postar duas fotos é, parecidas. E tinha outros pilotos, que era o Bruno Bar e o Bruno Garcia também, que é o é Bruno Garcia o nome dele, mas me corrija aí. É irmão do Renato Garcia. corrija aí se eu tiver errado. É isso aí, rapaziada. Acompanha as imagens aí. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break Time, Staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming game. Rapaziada, o vídeo foi esse aí, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o like aí, mano, porque mora a hora o evento, tá ligado? Porque teve no evento o pessoal que tava apresentando também, da hora demais. Ficaram o tempo todo apresentando, não paravam um segundo de falar, tá ligado? Então, chegou uma hora que o cara <laughs> tava tão cansado que, que não conseguia falar. Eu tinha que pegar outras pessoas ali pra conseguir é, colaborar com o evento, mas foi muito da hora, mano. E se você gostou, deixa o like aí, rapaziada. Foi um, um negócio diferente ali que eu ia fazer daily vlog, mas acabou não dando pra fazer o daily vlog porque tinha muito barulho, tá ligado? Eu não ia conseguir falar lá dentro. Tinha muito, muito barulho muita gente falando também, muito microfone. Tinha música também, ia pegar copyright, ia acabar pegando copyright no, no vídeo, então foi uma pegada meio diferente aí que eu quis fazer aí pro, pro canal. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.